us. Rapport. Boxster. É isso aí. Vamos lá. É, nessas horas o escape salva. Você tem que manter na calma. Outra coisa, Mike, por que você não entrou em pânico, não travou a roda? É o seguinte, você olha o carro e desvia do trajeto, não fica olhando pro carro. Só que você olha na direção do, da roda dele pra ver se ele tá voltando. Ele ameaçou de voltar, então o que? O cara me viu. Se ele ameaçasse de entrar de uma vez, eu ia jogar pra esse lado, entendeu? Então é, o esquema é você sempre ficar olhando. E o cara da R vem na bota, vai.